Biz engelli camiasını temsil ederek geldik buraya. Tabii bütün engelli arkadaşlar buraya gelmiyor. Ama biz buraya geldiğimiz için, burada olduğumuz için gurur duyuyoruz. Buradaki bütün çapulculara selam olsun. Artık yeter demeye geldik. Yani birileri bizim hayat tarzımıza, ne yiyip ne içeceğimize, kaç çocuk doğuracağımıza, o çocukları nerede nasıl okutacağımıza karar veriyorsa e, biz de artık yeter deriz. Daha demokratik, özgür bir Türkiye.